Come from the computer. My life's work, she says, but it isn't You see, we store information like an issue painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we work here is to learn so much, to be so full of knowing that all there is left to do is unlearn. Humanity must get to a point where we let go. We leave the useless ideas and the spent ideologies in the recycle bin, like an adolescent brain shedding neurons, like a snake slithering from its old skin, like an old man who's come to understand so well the point where reality meets the intangible that he's able to decide which breath will be his last and he will enjoy that breath more than any that he has taken in his entire life. And her life's work is more than a 4 meg flash drive. My life's work, she says, is the impact that this has. This is not about what I produce. It is all about what others receive. Hola, soy Felipe, espero que les haya gustado este video. En esta ocasión improvisé sobre un video del músico Adam Neely, en el cual él estaba improvisando sobre una composición colectiva llamada In Flat, el cual es un proyecto del músico Darren Solomon. Este proyecto está alojado en un sitio web donde está lleno de videos de músicos que están tocando la tonalidad de si bemol mayor y tú puedes reproducirlos o apagarlos eh, y regular el volumen y jugar con ellos para generar una atmósfera y hacer lo que quieras con eso. Adam improvisó sobre ella hace varios años y yo improvisé sobre ese video ahora. Les dejo la página de Flat en la descripción. Les dejo el canal de Adam Neely, en el cual pueden aprender muchísimo de música desde puntos de vista que no suelen ser abordados por todo el mundo. Es muy interesante, se los recomiendo mucho. Les recuerdo que se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram, en Facebook, dejo los enlaces en la descripción y les dejo un enlace para ver más videos míos. Que estén súper bien, nos vemos, chau. Base.